ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೀನ್ ಎಂಡಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ರುಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಗಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂವ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ಸ್ಟೇಲ್ಮೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಲ್ಮೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಥರನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ರುಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋ ನೋಡಬಹುದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ರುಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವೀನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ವೀನ್ ಈಗ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಕಿಂಗನ್ನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಿಂಗನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವೀನನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕ್ವೀನ್ ಒಂದು ಈ ಲೈನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವೀನನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವೀನ್ ಒಂದು ಈ ಲೈನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೈನಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ವೀನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕಿಂಗನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೈನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೇಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವರು ಅಪೋನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಡಿದರು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಂಗಿಗೆ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಿಂಗನ್ನು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಿಂಗನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕ್ವೀನಿಂದ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗ ಈಗ ಈ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಕ್ವೀನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೀನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಕಿಂಗಿಗೆ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಈ ಲೈನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ತಡಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕ್ವೀನ್ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ವೀನನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕ್ವೀನಿಂದ ಮೇಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು mate so queen ending rook ಎಂಡಿಂಗ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ರುಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು